¡Che, chekaliain, como al el mapumeu ¡Caquiñechi! ¡Che, chekaliain, como al el mapumeu ¡Zungupe! Sungupe, sungupe, pumapuzungufe. Sungupe. Mapuzunguay, Mapuzunguay, Tañipuenui, Mapuzunguletuay. Mapuzunguay, ay. Tañipuenui, Mapuzunguletuay. Runcunulu soltao ñey, runcunulu soltao ñey, runcunulu soltao ñey, runcunulu soltao ñey. Mapuzunguliin. Rumel Moñele ahí. Rumel Moñele ahí. Aplayay, aplayay, tain zungu ñamlayay. Aplayay, aplayay, tain zungu ñamlayay. Inchinta Inkebun! tama pusungun. Inchinta Inkebun! tama pusungun. Chacha, papay, mapusungutuay. Chacha, papay. Mapuzungutuai. Mapuche Taintin, Mapuche Taintin, Tukupafimun, Mapusungu Letuain. Mapuche Taintin, Mapuche Taintin, Tukupafimun, Mapusungu Letuain.